चैनल का हमारा फर्स्ट वीडियो है ये ब्लॉग है और दोस्तों हम आ गए हैं अपने डिस्ट्रिक्ट सीतापुर के हरगांव स्टेशन पे और यहाँ का नज़ारा हम आप लोगों को दिखा रहे हैं और उम्मीद है आपको वीडियो हमारा अच्छा लगेगा तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और उम्मीद है आप सपोर्ट ज़रूर करेंगे